berarti. Aku nutup loh. Oh, nutup toko ini dia. ya lah iya, gitu mati iya, temenan ya benar tuh. yo te propongo. Igual to propongo sábado. of buat tu, kau Kemayoran nih. Apa Melayu? Bang, ada di kerudung. A few moments later. <laughs> <laughs> oh no! Oh no! berapa itu? Kita nak mati Nah, nah, Pak. Sila, tunggu dulu lah. Kalau kue dia, kita sebatang kayak

Bus lagi. Cul, cul. Sudah. Enggak jadi. Ini coba. Sampai jadi cak. Ini loh ceneng. Padung ceneng ceneng aku coba nih. Ini kau dah ya. Aku. Uh, pedes rek. Uh, pedes nggak kuat aku. Turun tahu. Pangan. 我。 mano. Luti, luti. Hmm. Mau hmm. oh, coba di sini di lapas apa? Hmm. Oh, di lapas Lali subscribe. Tambah lagi loh, jadi ya. tak nol. Oh no!